Hola, sóc en César del Punt Òmnia de Servei Solidari i des de fa 8 anys faig les tasques de dinamitzador. El Punt Òmnia pertany a la Fundació Servei Solidari que està situada al barri del Raval de Barcelona. Des d'aquí donem serveis als col·lectius d'immigrants, gent gran i aturats, i aquests són els nostres usuaris. Hola! Hola. Amb ells fem cursos d'alfabetització digital, processadors de textos i internet, i també fem cursos de full de càlcul. Unes hores al dia deixem l'aula perquè puguin fer servir els ordinadors aquelles persones que no tenen recursos informàtics a casa o que volen practicar allò que han après. Des de la Fundació fem altres projectes, com el servei d'autoocupació per a aquelles persones que volen crear la seva pròpia empresa i el taller de llengües, on fem cursos de català i de castellà. Tot i que ara estan força tranquils i no molt sorollosos, de tant en tant també fem berenars i ens ho passem molt bé curses de sac, xerinola... Esto no, no sale espontáneo. Sí, sí, és així. No, amb el Paco sí. Ell em porta el seu tontó, amb la seva targeta que, que s'ha comprat dels mapes d'Europa. Jo pirateo el mapa i me lo pongo en mi tontó. Son, son estas cosas. Yo soy el Paco, pero Després de tant en tant... Ah, sí, això és molt important. El Paco és pastisser del carrer Parlament. La seva botiga està oberta des del 1907 i fa unes magdalenes amb sucre i amb xocolata per dintre para chuparse los dedos. Brutales, brutales, eh? Las de cuco también me gustan, pero para llepar-se ¿eh? Aquí dits. Eh? la és l'Helena La ¿tú tu qué qué haces aquí los cursos de, de, del culo Porque ¿Estás enamorada del Paco. ¿estás enamorada del Paco o del César? Bueno, dos. Dels dos. Estoy enamorado del Paco, pero di que sí, di que sí. Di que sí, has visto qué rico. Todo esto es pagado, ¿eh? Toda esta gente no viene por la filosa ni por un bocadillo, viene por dinero. Ahora sí.